Red time. Aku dapat ais batu aka Bermite. Mama aka Chensi. Pelampung aka Flozel. Yang ni aku jumpa dekat Outbreak lah. Ahmad aka Makuhita. Ngantuk aka Komala. ABC aka Snova. Langkawi aka Alomomola. Dan Angin aka Rukidi. Masing-masing aku ubahkan ke peringkat terakhir. Ini semua nak ganti darah-darah yang tertumpah masa Pokemon League. Setelah menjadi juara Paldia, aku nak menghapuskan Anasir jahat. Jadi kenalah lawan dengan leader team star kan Halangan pertama Director clever Aku ingat fight ni senang Tapi sebenarnya susah Awalnya tak ada masalah Kutu belasak orang guru macam tu je Mama hampir bunuh Gerardois Dah hampir mati Kilat settlekan Dia start bila Abemus Snow datang dengan Salji dan Aurora Veil. Kutu kena one hit dengan Blizzard Kilat tak dapat one hit dengan Fire Fang Terpaksalah volt Switch Matilah juga Abemus Snow tu Manchester one hit Houndoom dengan Aquatil Awang pula water terra dapat one hit poltergeist dengan crunch. Semua dah nampak selesa dah sampailah ace Pokemon director ni keluar. Meow Skarada Grass Terra. Tim aku semua dah cedera. Ingat aku tak boleh guna item sebab ni Nuzlocke. Apa nak buat? Aku terpaksa harap awang laju daripada kucing ni. Dan semuanya musnah. Meow Skarada pedih dan laju. Aku tak ada jawapan. Awang mati. Kebiruan mati. Mama mati. Dan Manchester mati. Aku kena team wipe tragedi yang paling hitam dalam Nuzlocke ni. Dengan Pokemon yang tinggal, aku kena cari jalan nak kalahkan Meowth Karada dia.